Uh, talagang sabi nga, mm, hindi ko alam sir kung paano, o gaano kalaking salamat ang ibibigay ko sa kanila. Maraming maraming salamat. Kasi eh, bukod sa uh, pag uh, lalong, lalo akong tumatatag, lalong na uh, parang sa, sa bahagi ko ay eh, may naninindigan. Totoo yung pinaglalaban ko at uh, ito naman ang pangako ko sir. Lahat ng binitawan ko, lahat ng inilaban ko, lahat ng binigay ko sa inyo eh, paninindiyong talagang hindi kayo mapapahiya. Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.